Ojo sumlang ba urekmu Sumangga nomre pangeran Sakung kabutuhan Kalawan ati kan legowo Pangetan gede welase Manung manungso ake sumlangi krono lali pangung sene gede waslan kuatire niku nebekan berkai yuk yuk podo sumangga Atan pirang manungso akeh sumlangi krana lali pangun seni gedhe was lan kuatire niku nebekan berkahi yo yo padha